इसमें चेक करेंगे वेबसाइट में जो प्लेजरिज्म आते हैं उसको कैसे हम लोग यूनिक बनाएंगे कैसे री रेड करेंगे इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग बोलते हैं री रेड बोलते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को इसके लिए बहुत तो बहुत सारा वेबसाइट है जहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं आर्टिकल को स्प्रिंट करने के लिए आर्टिकल को स्क्रीन करने का मतलब है दूसरे किसी कॉन्टेंट का हम लोग थोड़ा भी चेंज करके इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं वो हंड्रेड परसेंट यूनिक और नाइन्टी एट्टी परसेंट यूनिक आ जाएगा कॉपीराइट हम लोग उसको इंटरनेट के साइड में अपलोड करेंगे तो भी हम लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा इसके लिए ये जो पुराना जो कंटेंट था इसमें कलरिंगनेस स्प्रिनिंग करके जो जो वर्ड स्प्रिनिंग किया उसमें कलर दिखा रहे हैं ये कलर में वो स्प्रिनिंग कर दिया जब अभी अभी हम लोग प्लेजरिज्म से करेंगे इसमें फुल हंड्रेड परसेंट यूनिक आएगा ये जीरो परसेंट प्लेजरिज्म आएगा क्योंकि ये जो लिखा था अंदर का कॉन्टेंट इंग्लिश के बहुत सारा वर्ड होते हैं जो एक ही वर्ड के एक ही मीनिंग के तीन चार वर्ड होते हैं उसी टाइप के वर्ड चेंज करके उसको प्लेजरिज्म चेक करके हम लोग को देते हैं इसमें डाल के हम लोग चेक करेंगे